Ioan. Nu știu dacă... Dan, mă înțelegi dacă vorbesc română? Do you understand me? Yeah. Yes. Pentru că am, am vrut să spun că am tradus pentru Dan la început, din 1997, dacă nu greșesc, dar cu Dan am învățat să mă pregătesc. Și fac lucrul acesta cu americani de fiecare dată. Unii sunt cam surprinși. Acum nu m-am pregătit, sigur. Nu, nu era o, o predică. Dar cu Dan am învățat să mă pregătesc pentru că să știu ce pasaj din Scriptură citește, ce se întâmplă. Dar vreau să spun că lucrul ăsta s-a întâmplat să fie și rău. A fost cineva din Germania care a vrut să vorbească aici și i-am spus că vreau să-mi spună ce să traduc. Și a spus că nu i s-a întâmplat niciodată ca cineva să-l întrebe ce vrea el să vorbească. Pentru că suntem într-o biserică și nu trebuie să-l controlez eu ce vorbește. Oh, bine. Am crezut că fac un lucru bun. Am crezut că vreau să fac o treabă bună. Dar nu mi-ești. Hai să vedem. John, n-ai nevoie de mine aici. Să te țin uh, de mână. Și bine, bineînțeles, ne bucurăm să fim aici uh, cu voi astăzi și, și am, am ceva pentru, pentru voi. Și, și este o mare bucurie pentru noi să, să fim din nou aici. Și când am stat de vorbă cu, cu Virel Tiari și Cristina și Nicoleta seara, m-am gândit că nu a trecut nici o săptămână sau de Mi se pare a fost ca, noi zic, în timpul rivet. Uh, old times. Și, uh, se a fost seva frumos. Și, dar ne bucurăm să fim aici cu voi. Și am vrut să vă spun ce am învățat când am ajuns în sala unite. Și uh, <sighs> uh e greu. Dar sper că voi trece din, din greutatea acestea și rugați-vă pentru mine în timpul acesta. Pentru că știți bine că când am ajuns acolo, am ajuns pe uh, 29 aprilie și la 30 aprilie Mandy a fost închisă. Și acesta a fost foarte greu pentru noi. Și a fost ceva oribil și m-am gândit uh, fost ceilalți neîndrept. Pentru că de ce să se fie așa? Și n-am avut nicio șansă să, să, vorbim, să vorbim cu ea. Și pentru că am vrut să, să uh, vorbim cu ea puțin mai târziu, la weekendul care vine, pentru că ea va veni cu Jane și va face un plan pentru nunca lor. Și dar am învățat ceva prin, prin tot acesta. Pentru că a fost un proces care am trecut cu băieții care a, a, au lovit-o. Și, și a fost o zi în care am fost în Chicago, unde a fost uh, accidentul și a fost pe străzile Armitage și, și Kenti. Și a fost un colț acolo și m-am gândit Dacă aș fi fost acolo, aș fi făcut ceva. Și nu știu, nu știu ce. Dar cu o mașină care vine cu viteză și nu am, n-aș vrea avut nimic de făcut aproape. Dar m-am gândit, măcar aș, aș încerca să, să facă ceva. Și m-am gândit că a fost foarte dureros dar în timpul acesta Dumnezeu mi-a zis știu cum este cu tine. Știu bine. Pentru că când fiul meu a fost răstignit pe cruce, n-am făcut nimic și n-am putut. Dar și am fost acolo și n-am făcut nimic și a fost și mai, mai dur pentru el. N-am fost acolo în Chicago. Dar Dumnezeu a fost acolo când Iisus a murit pe cruce pentru noi. Și n-am avut niciun pic de putere să, să facă ceva. Dar Dumnezeu a fost acolo și toate puterele are pentru așa ceva. Dar El a lăsat Iisus pe cruce, prin iubire, pentru noi. Și, și uh, după, ce, după un timp am citit o carte scris de Lutvel. Și este, uh, cred că sunt mulți aici, uh, o cunosc pe, pe Lut. Și a fost uh, o carte se numește Scrise în lacrimi. Și este prin lacrimi. Este o carte uh, despre Psalmul 103. Și în acesta el vorbește, uh, și Lup uh, a vorbit des, despre timpul în care fiica lor au murit. Și a, a fost un timp foarte greu și pentru ei. Și a fost în, în Spania și, și a venit înapoi de la biserică și într-o clipă a murit fiica lor. Și, uh, și nu a fost nici uh, ușor pentru, pentru ei. Dar, în, dar el a făcut o legătură între aceasta și ce este în Psalmul 103 și uh, voi încerca să citesc uh, 10 până la 13. Și dacă nu, dacă am nevoie de ajutor, <laughs> cred că sunt două dintre voi care mă va ajuta. Și El nu ne face după păcatele noastre și nu ne răspătește după nelăgiurile noastre, ci cât de înalt sunt cerurile față de pământ, tot atât de mare este și îndurarea Lui pentru cei ce se chem de El. De parte este răzuritul de Efus. Ah, scuze-mă, am venit nici nu mai este ăla pe care l-ai lăsat-o acum și Cineva a l am mutat aici, uite, pe aici. A, ah, a. Ah. Scuze-mă. Ok. Și cât de departe este văzuritul de apus tot cât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Și aici este scris cum a fost cu Dumnezeu și Isus, pentru că este o relație de iubire. Și din acesta și este vorbe de iubire care Dumnezeu are pentru Isus. Și nu este ceva teoretic. Dumnezeu nu a scris ceva, cred că este așa pentru oameni sau ceva. El a vorbit de iubire care are El pentru Isus și relația lor. Și putem să ne gândim la acestea și să creăm că înțelegem cât de strâns relația lor este. Dar pentru că noi, ca tați și și uh, cu părinți, ca părinții au o relație de iubire cu copiii noștri. Dar totdeauna este ceva care se intră și avem o de înțelegere sau ceva, <laughs> dar, dar cu Dumnezeu și Isus nu este așa. Și este, pentru nu a fost o neînțelegere între, între ei. Și e, e tot timpul. A, a fost și o, o relație de iubire și mai adânc. Ce, uh, de deci, mai rău că putem să avem și noi aici pe pământ. Dar și, a, și Dumnezeu mi-a zis, știu cât este. Și știu că este o durere pentru tine. Și este, este ceva. Dar am experimentat același lucru. Și am avut un privilegiu să, să văd ce este în inima lui Dumnezeu. Pentru că știu că când Isus a murit pe cruce pentru păcatele meu, a fost ceva foarte dureros. Și Dumnezeu a fost acolo. Și El a avut putere să facă ceva. Dar El a lăsat prin iubirea Lui pentru noi. Și suntem aici ca o biserică din iubirea aceasta. Și putem să ne, să ne bucurăm chiar dacă plâns și, <laughs> și plângem și, și ușor facem așa, dar, dar prin lacrimi putem să ne bucurăm de iubirea Lui care are pentru noi. Și, și mi se pare că mă gândesc toate versetele care sunt în Biblie. Mm, mi se pare, a, ce trebuie să țin în minte e foarte clar. Și, cel mai adânc și cel mai, nu, nu mai, uh, cel mai profund, să, să zicem. Și mi se pare este un verset uh, minunat. Și este un verset care cred că aproape tot știe. Atât de mult a iubit Dumnezeu, de El a dat singurul Fiul Său. Și este vorba de Ioan 3 cu, cu 16. Și este, și este simplu. Dar o iubire așa de mult și ne iubește așa de mult. El a dat singurul fiu So. Și nu, și acum înțeleg mult mai bine ce înseamnă acesta. Și cât de mult ne iubește Dumnezeu. Și fără iubirea Lui nu putem să, să facem nimic și dar ne bucurăm că putem să fim împreună și putem să îl avem pe Dumnezeu pentru iubirea Lui. Și este un alt lucru care am, am învățat și sper că pot, pot să mai vorbesc uh, despre acestea și, și băieții care au fost în mașină, niciodată au zis, ne pare rău, sau, sau n-am vrut da, acestea să fie, nu, nu ne-a zis nimic în legătură cu acestea. Și din nou am plâns lui Dumnezeu, am zis, nu e prea drept. Nu, de ce? De ce nu, nu vor veni în fața mea și să zic, îmi pare rău că fiică ta a murit și am, am făcut acestea. N-am auzit nimic și uh, a trecut acum uh, uh, șase ani. Și cred că nu, nu vom auzi așa ceva. Dar și Dumnezeu mi-a zis, John, în fiecare zi sunt oameni pe pământ care spune, a, n-am fost vinovat, n-am făcut nimic, nu am nevoie de, de Mântuitor, Iisus nu a murit pentru păcatele mele, a murit din altă cază. Și băieții care au fost acolo au zis, a, n-am, n-am făcut nimic. N-am condus greșit, n-am, n-am făcut nimic, nimic. Dar a venit cu o viteză mare și a, a trecut prin uh, semnofor roșii și au, au, ce au făcut a fost din greșeală. De, au, au, au greșit cu acesta. Dar Dumnezeu mi-a zis că ce sunt oameni care vin la mine, ah, n-am nevoie de Isus, pentru că n-am făcut nimic și, și nu, nu trebuie să spun îmi pare rău sau iartă-mă. Și, și atunci am, am înțeles cât de dureros este și pentru Dumnezeu, când oamenii îi spune, ah, n-am nevoie de moartea lui Isus pe cruce, pentru că n-am făcut nimic. Nu, nu trebuie să nu trebuie să, să fie iertat, n-am nevoie de iertare, pentru că n-am făcut nimic. Și sunt nevinovat. Și este o durere și în inima lui, cum este cu, cu noi. Pentru că este ceva dureros. Dar, dar din nou am văzut ceva în inima lui Dumnezeu. Și pentru că putem să vorbim despre dacă suntem ales, dacă este alegerii noastră și este vorba de, uh, în engleză spunem și am uitat cuvinte, dar uh, <laughs> predestinați. Dacă suntem predestinați sau dacă este alegerii noastră și, și sunt uh, teologi care, nu știu, vorbesc ore, ore după ore despre așa ceva. Și este